gallo da publicación de OpenSUSE LEAP 15.2 publiquei outro día un vídeo e eh, ilustrando un pouco o proceso de instalación e a continuación publiquei outro vídeo publicando un, eh, parte do proceso de posinstalación, en concreto referido á instalación do soporte multimedia, que en distribucións como OpenSUSE debe facerse aparte por cuestións de licencia. Agora en este vídeo miña idea é comentar un pouco o, o sistema de actualización estándar para, os, para un sistema LEAP con plasma instalado e aproveitando para contar unha cousiña sobre o uso de BTRFS e as instantáneas para a administración do sistema. Ben, primeiro dicir que a, a actualización en sí en Plasma faise con package kit, que é un programa que se ejecuta na bandesa de sistema, é dicir, en segundo plano, é que, como vemos aquí, nos avisa de que temos a 35 novas actualizacións dende o outro día, no? Dende o, de, o día que foi instalado o sistema. Ben, para, dúas telas son de seguranza, e para instalalos basta con telos seleccionados e pinchar a instalar. Podría de seleccionar e instalar algún deles, si o considerase oportuno, por ejemplo podría desinstalarlo e instalar solo as de seguridad o podría instalar algunos paquetes concretos, etcétera. Pero bueno, vamos a instalar todas. Pinchamos en instalar y e dejamos que se vaya descargando e actualizando los paquetes. Aquí nos sale un aviso de que es necesario reiniciar. Las actualizaciones de Linux normalmente no hace falta reiniciar, solo cuando actualización afecta ao kernel ou a algúns dos módulos do kernel, por exemplo, o soporte gráfico de, das tarxetas NVIDIA, non confundir coas cos drivers libres que veñen con OpenSUSE, por exemplo. Os drivers de OpenSUSE non requiren reinicio, pero os drivers propios de NVIDIA si sí os requiren porque o seu sistema de instalación é diferente e afectan ao kernel. E, en principio, o kernel tampouco require reinicio, pero o máis habitual é que se para garantir un mellor funcionamento das cousas que se que sí que se faga un, un reinicio. Pero bueno, existe a posibilidade, por exemplo, de ter un servidor sobre a marcha e actualizalo sobre a marcha. Algo que algúns administradores poden agradecer e algúns mantedores do sistema de, do kernel ao mellor poden non estar tan contentos porque está máis traballo. Ben, deixamos que siga o proceso e vamos a describir algunhas cousiñas por aquí. Por exemplo, vamos a executar just, metemos a clave e vamos ao particionador, por exemplo, sistema, particionador. OpenSUSE por defecto usa BTRFS para, para a raíz do sistema, onde se instala o que é o sistema operativo, que non ten por que ser a, as carpetas de usuario, como xa dixen noutro vídeo, poden ir nunha, nunha partición aparte, pero por defecto a idea é usar BTRFS. Moitos usuarios preferirán usar X4 e outros sistemas de ficheiros, pero esta é a opción por defecto. BTRFS permite, eh, entre moitas outras cousas, permite facer instantáneas. As instantáneas non son máis que unha vista do sistema a medida que os ficheiros que o compoñen se vai se van, van sendo modificados. Vamos a ver, isto debería estar por aquí. Aquí. Vemos que a traducción en galego pode ter algúns nomes que non están traducidos. estas son as instantáneas que hai no sistema, que se foron creando a medida que fun instalando software, por exemplo, outro día para instalar soporte multimedia ou por algún motivo. Esta é unha proba que fixen eu antes de facer este vídeo. E ben, entonces, aquí temos un, unha instantánea. Aquí temos outra instantánea despois da instalación do sistema. Aquí temos unha instantánea máis. De aquí a aquí, o sistema é capaz de discernir os cambios que se fixeron. Entón, se eu estou executando esta, esta instantánea, podría volver a executar esta. Incluso podría ver que o que cambiou entre unha e outra. Por exemplo, pinchamos aí en vamos a los cambios. Aquí como vemos a, a actualización se finalizou e nos di que temos que reiniciar. Pero antes de reiniciar quero amosar esta esta idea. Ben, aquí nos, nos ensina que carpetas e que ficheiros foron afectados e incluso podemos ver por exemplo, se son ficheiros de configuración, pois, por exemplo, se se fixo un cambio nun ficheiro de configuración e cousas así. Por exemplo, en etc podemos ver que aquí se fixo un cambio que é eh, na configuración do teclado. entonces podemos dicir que nos ensine os cambios que hai entre o sistema actual é o que temos e aquí basicamente nos di que se creou probablemente este vacío aquí nos dirá por exemplo as que se engadeu a este ficheiro audit.rules e así e podemos ir vendo eh, os cambios que van tendo lugar cada vez cada vez que se executa a, a, a ferramenta que fai estas capturas Isto permite que o sistema Vamos a salir de aquí. Perdón. Isto permite que o sistema realmente poida ser iniciado en calquer punto. Aunque eh, tamén pode, pode ser que vexamos que aquí se modificou un ficheiro, entre moitas outras cousas, se modificou un ficheiro de configuración e podemos ver que cambio se fixo e eh, ir ao noso ficheiro de configuración e revertir ese cambio ese cambio solo, e non todos os demais. Depende do, da necesidade que teñamos, non? Eh, este sistema de instantáneas nos permite facer as dúas cousas. Non é un sistema de copia de seguridade como o que usa Windows, por exemplo, que vai facendo unha lista das cousas que ten e sempre pode revertilas. Aquí non, aquí se aquí o, o que se vai guardando é o contido literal do sistema de ficheiros e un rexistro dos cambios que se van facendo en cada momento no sistema de ficheiros. Naturalmente, non se está facendo guardando estes cambios cada cada cada momento, a cada cambio, sino en momentos concretos. Ven cando instalas con Zipper, ven cando fas algunha configuración con Just, ou ven cando fas algún cando fas unha, unha instantánea ti a man por, por calquer motivo. Se eu fago agora un cambio no, por exemplo, se isto un servidor e fago un cambio no, na configuración do, de Apache, eu podo dicirlle que me faga unha, cap, unha captura antes, unha instantánea, antes de facer ese cambio, e se o cambio resultase nun mal funcionamento do equipo, podría revertir o estado original antes de facer ese, cam ese cambio da configuración de Apache. O máis habitual é que os cambios os provoque o uso de Just ou, de, ou ben de Zipper. Zipper é a ferramenta de instalación de, de software de forma manual. E Zip é o paquete que se encarga de da propia instalación do paquete. Entonces, zipper chama zip, package kit chama zip, o instalador de software de Just chama zip, etc. Vale, isto é un pequeno rollo, pero ahora veremos cómo, cómo funciona. Vamos a quitar esto. E eh, vamos a facer caso do que nos mandou que é reiniciar o sistema. Agora se cierra o sistema e se vai a reiniciar. E o primeiro que se executa sempre, como sempre, é group, group 2. E aquí podemos ver a opción iniciar o cargador de arranque desde calquer instantánea de, de solo lectura. Que significa isto? As instantáneas que vimos antes van a aparecer nunha lista e podremos elegir cal, que ir, cal queremos usar. Por exemplo, estas son as que se crearon ahora, coa actualización. Entonces podría arrancar aquí ou aquí, pero vai a ser unha instantánea de solo lectura. O sistema non se vai a montar como de escritura, non poderemos facer cambios. A idea é que eu execute calquera instalación e non cambie nada a menos que queira cambialo. Eu arranco, por exemplo, esta E unha vez que acaba de arrancar, pois se me parece oportuno revertir a, es, a ese momento, pois executo snapper rollback e o sistema volverá a, a estar como estaba en esta instantánea. E perderei estas. E unha vez que reinicie, xa o sistema xa se montará como de lectura e escritura e xa poderei funcionar normalmente. Isto ten bastante sentido, porque imagínate que esta é a última. Se eu executo esta e fago cambios, introducirei unha distorsión, porque eses cambios non afectarán nin a, nin a esta, nin a esta. entonces o máis sinxelo é que se reinicia como de solo lectura e, no seu caso, pois é, eh, a reverto e xa está. Bueno, con escape volvo a este menú e inicio normalmente en ondas de ninguna instantánea. Bueno, en realidade, isto é a última instantánea. A última instantánea é o sistema en execución. Entonces, agora carga. Xa coas actualizacións feitas. E poderei executar o sistema normalmente. BTRFS é moi útil e para moitos usuarios pode ser unha, un factor de tranquilidade, pero require espacio. Se mm, si queres usar BTRFS, conta con un mínimo de 70 GB de espazo e eu diría incluso de 100, inda que en principio a partir de 40 xa podes usalo sen problema vai mellorando de versión a a versión neste, este aspecto, pero bueno, eu non contaría menos de 100 por as dúbidas. Eh, por qué? Porque o sistema ni siquiera lle é doado a todas as ferramentas calcular o, o espacio libre. Cando aquí nos di que hai 9,5 gigas libres, estes gigas, en teoría, deberían incluir Estes gigas, en teoría, deberían incluir o o que ocupan as instantáneas, pero que ocupan as instantáneas é bastante difícil de, de calcular realmente. Porque a primeira sí, a primeira instantánea é o sistema tal cual se instalou, pero a partir de aí normalmente vai registrando os cambios, e os cambios, se creas un fichero de 5 gigas, pois ocupan 5 gigas. Se modificas un fichero, pois ocupa los caracteres de texto que añadas a ese fichero. Incluso podría restar caracteres, en teoría ocupar menos. Entonces, para establecer canto hay libre, realmente non é tan, tan doado. Vale. Sobre Dolphin xa falamos un poquinho, iso é as actualizacións. zipper é esta ferramenta. Zipper, con permisos de administrador, por suposto. Entonces podemos executalo ben con sudo ou ben registrándonos como administrador e executando simplemente zipper. Entonces, zipper ref para refrescar o contido dos repositorios, zipper in para instalar software e zipper up para facer actualizacións, RM para eliminar software e DUP para actualizar toda a distribución. Por exemplo, se si cambias de, 15, de OpenSUSE 15.1 a 15.2, usarás DUP. Si usas eh, OpenSUSE Tumbleweed, tamén usarás DUP, porque dup, porque é o que falla a actualización de toda a distribución. E Tumbleweed basicamente cando actualizase o que faz actualizar toda a distribución. A outra ferramenta de instalación de software é Just. Isto xa o mencionamos. Pero, por exemplo, si seleccionamos un paquete, aquí nos saldría as, versiones versións disponibles do, do paquete, se si hai unha actualización disponible nos saldría aquí tamén, e podríamos seleccionar ben unha versión concreta que queiramos instalar ou ben marcar para actualizar según a versión disponible que houbera. momento, muy importante é recordar que toda actualización, eh, si usas BTRFS, é reversible. E a partir de aí, pois, normalmente é cuestión de deixar que o sistema vaya actualizándose ao ritmo que necesite. Algunos poden topar máis cómodo que as actualizacións se fagan semanalmente ou mensualmente. Se se fan semanalmente, pues unha vez a semana, Package Kit comprobará se hai paquetes e eh, ofrecerá actualización. Se se fai mensualmente, pois iso sucederá unha vez ao mes. E se se fai diariamente será todos os días. Evidentemente, diariamente ofrecerá menos paquetes e mensualmente ofrecerá máis paquetes. Pero poden, por exemplo, semanalmente non abra, non será tan diferente. É dicir, hai un día que se publican actualizacións e ese día pois, te podes topar que hai en función dos repositorios que teñas instalados e demais 100 actualizacións, 200, 300, 500, as que sea. entonces da igual que o teñas diariamente ou semanalmente diariamente pode ser que de vez en cando teñas que facer alguna actualización e unha vez a semana ou pois teñas que facer varias actualizacións. Sin embargo, semanalmente sempre será semanal cada semana diferencia, pues bueno, está en, en usarlo. Si che molesto estar todos os días aí con que te avisa de que hai un paquete ou dous paquetes, non te compliques, configuro semanal ou mensualmente. Estas opcións son para cando hai un portátil. Se é un portátil, pois puedes eh, dicir que es incluso nunha conexión móvil que teñas que te conectes por aí tamén aí se actualice ou que non o faga por defecto está que non e ou si cando se está a usar a batería e non está enchufado. A recomendación estándar é ter o equipo enchufado cando instalas o sistema ou cando actualizas. Porque se si te quedas sin batería, pois se quedaría a actualización ou instalación a medio facer e sería un rollo. Nada que non se poida arranxar normalmente, pero é meterse en problemas sin necesidade. O seu é ter enchufado o equipo. Pero bueno, se si tes un equipo que dura moito a batería e eh, para facer catro actualizacións, pois pues, tampouco ten maior historia. Isto normalmente cada un establece as súas preferencias en función do uso e eh, para iso ten que usar o sistema durante certo tempo. Eh? E ver que o que lle vai ben, que o que lle vai mal, e eh, a partir de aí tomar as súas propias decisións. E por último, jazz ten unha ferramenta que é a actualización en línea. E isto non é moi diferente do que fai Windows que tan molesto pode chegar a ser. Aquí solo se, solo se amosan os parches. Todo que sean eh, parches de paquetes, parches de paquetes que teñen disfuncionalidades, problemas de seguridade, etc. Non actualizacións de software. Se tes eh, Dolphin, e se publica a seguinte versión de Dolphin, ese, iso non saldrá aquí. Se hai un, unha corrección de bug, de que Dolphin deixaba que calquer idiota se conectase como administrador a unha carpeta de, eh, de administrador, pois saldrá aquí o parche correspondente. O configúralo No, vamos a añadir este paquete O configuralo un dos compartamentos que podes seleccionar para facer isto máis útil é que instale os paquetes sin preguntar entón, tipo de dicir todos os lunes a tal hora instálame paquetes ou cada X tempo ou mira ti e cando haya aviso, pois instala o software e non me avises. O non te avisar, o sistema pois lle pasará un pouco como Windows. Para a actualización non che preguntará e cando vayas a reiniciar, se, re, reiniciará un sistema actualizado. Non tengo inconveniente de Windows que tenga que facer a configuración da actualización no arranque, pero si sí ten o detalle de que non pregunte. A mesma historia de toparte parte actualización feita, que no tío mellor realmente non queres, por exemplo, imagínate se fai unha actualización do kernel, tes que reiniciar o antes posible, entonces ti estás na túa sesión de traballo que ainda che quedan 4 horas, e non queres estar reiniciando e ademais que se reinicias ao mellor ese cambio falla, etc. E por moito que teñas as instantáneas, pois tens que iniciar, ver que hai, ver que falla, reiniciar, elixir unha instantánea que non falle revertir esa instantánea, seguir trabajando. esto no es que sea una tortura, pero puede no ser un comportamiento de todo aceitado. Pero se podría configurar. Dito esto, esta herramienta es muy útil usarla manualmente Hai ocasións en que Package Kit, que non é a mellor ferramenta do universo e moito menos para o que se sole gastar en, en Linux, hai veces que esta ferramenta pode estar, bueno, ahora falla simplemente porque está este programa en execución, eh? e intentan acceder os dous a lista de paquetes e lle di, este lle di a package kit que está el. Eh, tamén podría pasar o contrario, podría estar package kit facendo a súa, a súa comprobación de actualizacións e dicirlle a esta ferramenta no que ahora estou eu. Só podes executar unha ferramenta á vez para, para este tipo de tarefas. Ben, o, o meollo é como esta ferramenta a veces falla, sobre todo cando hai moitas actualizacións e, e hai algún problema porque algún dos desarrolladores non fixo de todo ben o traballo, En esas situacións a veces pode ser útil utilizar isto para as actualizacións. Como dicen, aquí non se non hai actualizacións de paquetes, só hai parches. Entonces, executas isto, aplicas os parches e xa. Iso che permitiría incluso desaplicar package kit. E unha vez que deshabilitas, pois xa non se estaría ofrecendo actualizacións. Entonces podrías ter a rutina, por exemplo, de todos os luns arrancar esta ferramenta e aplicar os parches que haya. Esa está. E con iso te aforrarías o uso de package kit, que aparte ocupa unha certa cantidad de memoria e e ofrece un mensaje de estado de que se hai aplicación, de que se hai actualización, se non as hai, Ben, hai moitos usuarios que preferirán usar isto. Incluso habrá quenes prefiran facer isto, pero con Zipper. Outros usuarios, pois iralles ben usar PackageKit, en particular se tes poucos repositorios. Bueno, espero que este vídeo sea un pouco útil e eh, que todos se haya entendido máis ou menos ben, explicar o funcionamento de BTRFS é bastante complicado. Espero haberlo feito de unha maneira razonable. Ao fin e ao cabo, a un usuario só lle interesa a idea das instantáneas, porque son útiles, poder iniciar o sistema en calquer punto do pasado, e agora podría iniciar o sistema, por exemplo, como estaba o día 3. Incluso se non fixera falta, non necesito que me falle unha actualización, nin que haya un motivo quero iniciar o sistema como estaba o día 3 porque me fai particular ilusión entonces vou ao menú de group e lle digo arráncame unha instantánea selecciono a do día 3 esa está e me executa solo lectura pero executa e podría facer non traballar normalmente pero sí que podría facer un bo, un bo puñado de cousas así que isto é todo, grazas e hasta a próxima